qaysi burchakka qarasangiz apteka aptekaga kirsangiz bitta dorini analogi o'n xil yolg'on emasmi yo'q o'n xil analogi bor ingichka ichakda so'riladi ingichka ichakda so'rilgan so'rilgan vaqtida bizda varsinkalar bor varsinkalar ana shu narsalarni so'rib turadi zahar bilan birga so'radi hamma narsani yaxshilikka yo'yish kerak hamma narsadan faqat yaxshilikni kutib ollohning o'zi bizga shu yaxshilikni beradi degan niyatda yurish kerak niyatlik qilish yomon narsalarni o'ylash u bo'lib qolarmikin bu bo'lib qolarmikin deyish insonni ruhiyatini tushiradi o'zini demak e, dadilligini yo'qotadi hadiksiraydigan har qadamida nima yomon niyat uni churg'ab oladigan holat bo'ladi unaqa odamni ishi mutlaqo yurishmaydi o'zinglarni taklifinglar bilan bizani kuchli e, treningimiz shuhratjonni taklif qilaman sizlar tinglab keyin savollar bo'lsa darsdan keyin avvalambor assalomu alaykum hammaga xush kelibsizlar qimmat bo'lgan hamma uchun hamma uchun qimmat bo'lgan vaqtini ajratib kelganingiz uchun rahmat shu joyga kelib turib vaqtlaringizni eng qimmat bo'lgan vaqtlaringizni ajratib kelganlaringiz uchun nimadir olib ketishlaringiz uchun harakat qilaman qo'limdan kelgancha yetkazib berishga bizlar uchun yana shunday narsa borki eng qimmat eng qadrli boylik mansab yoki obro' e'tibordan ham qimmat narsa borki sog'lik agar bizni sog'ligimiz bo'lmasa hech narsa bo'lishidan qat'iy nazar kerak emas shunday insonlar bor bir qo'lini cho'zganda dunyoni narigi chekkasiga yetargan insonlar bor lekin og'ziga suv tomizib turibdi pulmi mansab boylik hech narsa qizig'i yo'q insonga sababi sog'ligi yo'q agar bizda sog'ligimiz bo'ladigan bo'lsa u narsa bizga tatiydi agar bo'lmasa biz uchun tatimaydigan narsa hozirgi kunda ayni paytda sog'lik uchun gapiradigan bo'lsak o'n yil keyin yigirma yil ham orqaga qaytadigan bo'lsak kasalliklarimiz jadal rivojlanib ketdi yosharib ketyapti kasallik ayni damda uch yoshli bola ham sahr kasalligi tug'ilgan bola parok bilan tug'iladi qayerga qaramayki kasalxonani qaysi bir eshigiga kirib boradigan bo'lsangiz shunchalik odamlar очередьda turadi xohlaymizmi yo'qmi bu narsa rivojlanib ketyapti bu meditsinamizni susayib ketishidan emas birinchi o'rinda insonlarni o'zini loqaysizligidan ikkinchi o'rinda oziqlanishimizdan birinchi navbatda keladigan bo'lsak har bir inson o'ziga bog'liq keling mana 5 yil uzog'i 7 yilda onkologiya kasali juda ham yaxshi rivojlanishi mumkin agar oldini olmasa quloq kasalligi bilan miyamizga ta'sir qiladigan narsa bor sababi birinchisi naushnik birinchisi naushnik ikkinchisi fast food hisoblanadi fast food hozirgi kunda shuni ochiqsangiz chiqsangiz eng qulay kfc ikki minutda tayyorlab beradi hamma narsasi kimika yuz foiz kimika bizni organizmimiz hech qachon kemический narsaga tayyor emas tayyor bo'lolmaydi organizm o'zini o'zi tiklash xususiyatiga ega o'zini o'zi tiklash xususiyatiga ega bizani organizmimiz hozirgi kunda kasalliklar rivojlanib borishiga qaramasdan olimlarni ham ilmiy ishlar ham rivojlanib boryapti ayni damda qaysi burchakka qarasangiz apteka aptekaga kirsangiz bitta dorini analogi o'n xil yolg'on emasmi yo'q o'n xil analogi bor ayni paytda xohlaymizmi xohlamaymizmi uni bizga beradi chunki biz sog'lik istab boryapmiz yaqin kunlarda bir kishi bilan gaplashdim men ikki yil oldin navoiy shahriga navoiy shahar zarafshonga bordim konda ishlaydigan harbiylar bilan gaplashdik ana o'shanda ham aytdiki bizda apteka bilan spirtli ichimliklar rivojlangan deyapti sababi ularda muhit ham yaxshi emas i organizmini saqlab qolish uchun apteka bilan spirtli ichimlikka murojaat qilar ekan bizda yam ko'p deydi yam rosa ko'p kasalliklar sababi nimada hammasi o'zimizdan kelib chiqadi hozir aptekani ham oldik boshqa narsalarni ham ana shu mahsulotlarni ham o'zim ham o'zim sinab ko'rganman ham iste'mol qilib ko'rganman ham sinab ko'rganman qisman ta'sir qiladiki besh o'n foiz aptechni variantdagi dorilar ta'sir qilar ekan tasavvur qilingizlar bitta organni davolab hech qachon butun tanani davolab bo'lmaydi bitta organni davolab hech qachon butun tanani davolab bo'lmaydi tanam zo'r bo'ldi degan narsa yo'q bitta o'tni olamiz o't qopi agar organizmimizda o'timiz yaxshi ishlamasa oshqozonimizga zarar bo'ladi to'g'rimi noto'g'rimi oshqozonimizga zarar oshqozonimizda ovqat yaxshi hazm qilinmadimi yegan ovqatlarimiz ingichka ichakda so'riladi ingichka ichakda so'rilgan so'rilgan vaqtida bizda varsinkalar bor varsinkalar ana shu narsalarni so'rib turadi zahar bilan birga so'radi so'rilgan narsa qonda so'riladi qonda so'rilgan narsa qonda aylangan narsa butun tanamizni aylanadi to'g'rimi tanamizni filtrlab bera olmasa jigarimiz butun tanamizda aylanyaptimi bolam yaxshi edi yoki onam yaxshi edi zo'r sog'lom edi bilmadim nimagadir sudraga boshladi qayerga ekanmi yo'q avariya bo'lganmi yo'q boshini tekshirtirdingizmi ha mrt qildim uch marta qildim nima chiqdi hech narsa chiqmadi nimadan tanamizda aylanadigan zaharxon miyada ham aylanadi insonlar tromblar bekorga hosil bo'lmaydi o'zidan o'zi tromblar bo'lib qolmaydi organizmimizda tanamizda miyada aylangan zahara xuddi shu narsani aylanib kelib turib hozir bo'ldimi epilepsiya bekordan bekor kelib chiqmaydi yosharib ketyapti u ham u kasallik ham aql zaifliklar ham xuddi shunday psixotrop kasal e, dorilarni ichib yurgan odam ham e onang qachon shunaqa bo'lib qoldi ha bir besh o'n yilcha bo'ldi o'n yil oldin unaqa narsa yo'qmi yo'q avlodida yo'qmi yo'q unaqa narsa yo'q qanaqa bo'lib qoldi bilmadim doktor shu shunaqa bo'lib qolibku gapiradigan bo'lib qolib turib e, u turadi kechasi uxlamaydi jigar kasali kechasi uxlamaydi soat birdan uchgacha umuman uyqu yo'q unga o't kasali soat e, o'n birdan birgacha вообще tinchlik yo'q ayniqsa bo'g'im kasalliklar poliartrit artrit osteoxondroz grija kasalliklari grijani yaqinlashishi ham o't sababchi bo'ladi o'tni nima daxli bor deymiz bo'g'im kasalliklariga daxli bor ekan jigar ham xuddi shunaqa kechasi uxlatmaydi shirinlikni achchiqni sho'rni spirtli gazli ichimliklarni iste'mol qilishni yaxshi ko'rib qoladi xamir ovqatlarni yaxshi ko'radi o'shaning uchun ham e, alkash bo'lib qoldi deydi agar o'shani jigarini araq emas araq emas jigarini tozalaydigan bo'lsangiz spirtli ichimlik gazli ichimlikni umuman og'ziga olmaydi u inson sababi muammo jigarni o'zida talab qiladigan narsa o'sha kechasi uxlamaganligini sababi ham o'sha uxlamaydi shundan jinni bo'lib qoldi onam bolam shunaqa bo'lib qoldi deydi olib borib tekshirtirib kelaveradi nevropatolog topolmaydi olib borib tekshirtirib kelaveradi nevropatolog topolmaydi u dorini yozadi bu dorini yozadi to'lib ketgan dori vaholanki jigarimizda tanamizda yana zahar aylanib yotibdi chunki besh o'n foiz so'riladi bizani mahsulotimiz bizani ichib yurgan lekarstva aptekada sotiladigan dorilarimiz tabiiy narsa hech qachon qolib ketmaydi zahar tabiiy narsa organizmdan chiqib ketadi men nima demoqchiman sizdan hozir kelib turgan joylaringiz farqini tushuntirib berish uchun harakat qilaman agar qo'limdan kelmasa ustozlardan bilib bo'lsa ham sizlarga yordam beraman farqi mana shu sizlar kelib turgan joylaringiz ishlaringiz birinchi mohiyat birinchi qadamlaringiz mana shundan boshlanadiki nima ekanligini bilib olsalaringiz inson organizmiga kerakli bo'lgan narsani tushunib yetasizlar kim sog'lomman yuz foiz sog'lomman deya oladi sakkiz milliard aholi bor yer yuzida yer yuzida sakkiz milliard aholi nol butun bir foizi nol butun o'nda bir foiziga taqsim hisoblaydigan bo'lsak sakkiz mingta odam sog'lom bo'lishi mumkin ekan unda ham agar shunday qilib oladigan bo'lsak ayni paytda bizga kirib kelgan ma'lumotlar bizani sog'ligimiz uchun kerakli bo'lgan narsalar yaralgan narsa aslida ellik yil oldin yaralgan ekan bir davrlar e, o'ninchi asrda aytilgan narsalar ham hozir kelyaptiku bizni oldimizga to'g'rimi o'ninchi asrda o'n beshinchi asrda bo'lgan narsalar navoiy yozib ketgan narsalar she'rlarida kitoblarida har bir narsasida yozib berilgan narsalar hozir bizda davom etyapti ko'rinyapti ko'zimizga aynan mana shu narsa mana shu sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan yoritib berish uchun harakat qilib turgan narsa ham ellik yil oldin yaralgan narsa hisoblanadi global trend kompaniyasining mahsuloti asli qanaqa va nimalardan iborat Tarkibida 189 ta tabiiy giyoh bor. Tabiiy giyoh bor. Tabiiy narsa hech qachon insonning organizmiga nojo'ya ta'sir qilmaydi. Yeb turgan mevalarimiz, oziq-ovqatimiz, giyohlarimiz, ichadigan har qanday o'simlikdan olingan narsalarimiz tanamizga zarar qilmaganmi? Bundan keyin ham zarar qilmaydi. Buni 189 xil giyohda 70% quruqlikdan olinadigan narsalar, tabiiy giyohlar. Bu esa 30% dengiz mahsulotlarini umuman kasda koreya yaponiya dengiz mahsulotlarini judayam ko'p mahsulotlarni iste'mol qilinadigan ular sevadigan narsa bizda ham dengiz mahsulotlari bor ayni paytda ta'kidladi koenzim q o'n bor bu nima inson yoshartirish inson tanasini yoshartirish uchun kerak bo'lgan ferment hisoblanadi 25 35 25 35 yosh oralig'igacha ishlaydi kimdadir 25 yoshda to'xtaydi kimdadir 35 yoshda to'xtaydi ayollarda qarish protsessi shuni evaziga tezlashib ketadi yoshroqni oling yoshrog'iga uylaning chunki ertaga qari bo'lib qoladi degan narsalar mana shunga ham taalluqli bo'ladi o'zi uch xil yaralgan Coenzyme q uch xil yaralgan birinchisi amerika yaratdi ikkinchisini yaponiya Uchinchisini global trendga yaratib berilgan narsani bizga beryapti birinchisi sintetik urug'dan yaratgan besh o'n foiz e, organizmga singadi degan narsa ikkinchisini yaponiya faqatgina yog'li mahsulotlar bilan. omega uch baliq moyi tulin yog'i xuddi shunaqa narsalar bilan yog'li mahsulot bilan so'riladigan narsalar u organizmga kirdimi ya'ni so'riladi faqatgina yog' mahsulotlari bilan tushuntira olaman uchinchisi global trenddagi mahsulotimiz ayni paytda suv bilan so'riladigan narsa mahsulotni iste'mol qildingiz mahsulotni iste'mol qilib bo'lganingizdan keyin siz doimiy ravishda kunga kunlik davomida kerakli bo'lgan mahsulotni suvni ichib tursangiz mahsulot o'zini vazifasini bajaradi qanday bajaradi degan narsaga ham javob beraman kelishdikmi aynan mana shu narsa inson organizmi uchun qanchalik kerakligini ko'rsatib beraman sizlarga hozir ksantom 88 ta ksanton bor tarkibida. Bu nima? O'zi yer yuzida 210-240 ta ksanton bor. Onkologiya rak hujayrasini, rak hujayrasini badomon blokirovka qiladigan narsa hisoblanadi. 40 xil laminariyasi bor. Ya'ni mana bunga kim taqiladi? Dengiz mahsulotlariga, dengiz o'tlariga kim taqiladi? 40 xil laminariya. 4 xil jinsheng bor. 4 xil jinsheng bu ayollar va erkaklar bepushtligini oldini olish uchun xizmat qiladigan ya'ni ana shu narsani bepushtlik bo'lmasligini oldini oladigan narsa jinshingiz tarkibida juda ko'p narsalar bor asalar ona suti bor gapiradigan bo'lsak bir yuz sakson to'qqiz xil giyoh hammasini hammasini gapirib gapirishimizga bir kunimiz ham yetmaydi ayni damda keling men sizlarga yana bitta narsani isbotlab berishga harakat qilaman bu o'zi nima nima uchun xizmat qiladiki nima insonlarga nimaga yordam beradi mana inson bizani organimiz qo'limiz jigarimiz talog'imiz oyog'imiz burnimiz hammasi organ hisoblanadi a'zolarimiz organ hisoblanadi to'g'rimi bular esa to'qimadan tashkil topgan to'qima esa hujayradan mana bu insonni 100% deb oladigan bo'lsak, 70% suvdan iborat. Inson organizmini 70% suvdan iborat. Bu esa zarra atom suvlarga borib taqaladi. Tushundira Shuni evaziga biz suv ichganimiz uchun mahsulotni. Bu o'zini ishini bajarganligi uchun ham organizmga kirgan vaqtida siz mahsulot ichmagan taqdiringizda ham o'zini ish faoliyatini davom ettiraveradi. Tushundira endi? ichmasak ham suvimiz iste'mol qilganligimiz uchun tanamizga singib boradi bizni mahsulotlarimiz meditsinamiz juda ham kuchli jigarimizni olib boshqa jigar qo'yib bera oladi buyuragimizni almashtirib qo'yib beradi qo'limizni almashtirib qo'yib bera oladi ko'zimizni ham hamma hamma organda bemalol meditsina ojiz emas u narsaga faqatgina organgacha rivojlangan organini almashtirib beradi to'qima bilan hujayrani agar rivojlantirib e, oziqlantirib bera oladigan bo'lsangiz u narsa e, rivojlanadi mana bu organlarimizdagi salomatligimiz tiklanadi trillion hujayra bor organizmimizda trillion hujayra har kuni 300 million hujayra tug'ilsa hujayra tug'ilsa 300 million hujayra nobud bo'ladi uch yuz million hujayra nobud bo'ladi ertalab tug'ilish bor kechgacha ishlaydi u kechqurun yana o'zi nobud bo'ladi bizni hujayralarimiz batamom e, sog'lom bo'lishi uchun yillar davomida ham vaqt kerak bizga eng qisqa vaqt berilgan uch oy uch oyda hujayralarimiz bir ag'labiyat bo'lishi mumkin yoki qonimiz bir filtrlanib tozalanishi mumkin agar biz kerakli bo'lgan ozuqani bera oladigan bo'lsak agar kerakli ozuqani bermasak u shu davom shu turishda ketaveradi endi bu ham hujayra ham inson organizmiga o'xshagan narsa mana bu sog'lom hujayra bu ham yeydi bu ham oziqlanadi shuni evaziga mana bu hujayra уже xafa bo'lib qoldi или kasallanib oldin tushuntira oldimi nima qanaqa ekanligini tushuntira olyapmanmi yo'qmi tushuntira olyapman a mana bu hujayra esa уже invalid bo'lib qoldi ko'zi bor og'zi bor yarmi bor уже bir tomoni kasallanib qoldi mana bu hujayra esa invalid вообще bir biriga yetib kelmagan kasallanib bo'lgan tushuntira oldimi har kuni tug'iladigan hujayra bundan shunaqa bundan shunaqa bundan shunaqa bundan shunaqa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 Emmanuel is Ghana. Yes, from Ghana. Yes, Emmanuel, Ghana. Very good. My friend. <laughs> с нами, а значит ты победитель.